ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በ10 ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ ለቁርስና ለመክሰስም የሚሆን በጣም ቆንጆ ጥቅልል የፓስቲ አሰራር በሁለት አይነት መንገድ ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ 3 ኩባያ ዱቄት አድርጌያለሁ። ዱቄቱ ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ ሰሊጥ አደርጋለሁ። በሰሊጡ ፋንታ ጥቁር አዝሙድ መጠቀም እንችላለን። ግማሽ ኩባያ ስኳር አደርጋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ baking powder ውስጡ ያለው አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው የሚያህለው አልቋል። ሁሉንም ገለብጠዋለሁ። ሰሊጡ ሙሉ ለሙሉ እንዲዳረስልኝ በሹካ እያቀላቀልኩ አዋህዳቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ለቴስት አደርጋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይትና አንድ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አድርጌ እሽት አድርጌ አብክቼው መለሳለሁ ሊጡን እሽት አድርጌ አብኩቻለሁ baking powder ስለተጠቀምኩ ኩፍ ስኪል መጠበቅ አያስፈልገኝም ቅርጽ ሰጥቼ ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ ከዛ በፊት ግን በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳርና ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት አደርግና አዋህጄ አዘጋጃቸዋለሁ አብኩች ያዘጋጀው ሊጥ ሁለት ቦታ እኩል ከፍዬ የመጀመሪያውን ግማሹን ዳምጬ በዚህ መልኩ ቆራርጬ እየጠቀለልኩ ቅርጽ ሰጥቼ አዘጋጀዋለሁ። ድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ ዘይቱ ሞቆልኛል። ጠቅልዬ ያዘጋጀዋቸው ሊጦች አንድ ባንድ ያስገባው ለጠብሳቸዋለሁ ፓስቲዎቹን እያወጣው የስኳርና የቀረፋ ውህድ ውስጥ እያደረኩ ሙሉ ለሙሉ በውህዱ ሸፍናቸዋለሁ። ከዛ ቀጥታ paper towel ላይ ነው ማስቀምጣቸው። እየቀረ ግማሹንም እያወጣው paper towel ላይ አድርጌዋለሁ። እየቀረ ዘይት ካለው እንዲወጣ ፓስቲዎቹን በዚህ መልኩ በሁለት አይነት መንገድ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቀረፋ ለማይፈልግ ቀረፋ የሌለውን ይመገባል ማለት ነው። ለልጆችም ለአዋቂም በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለሻይ ለቡና፣ በወተትም በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሪን ከወደዳችሁት ላይ ኮመንት እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።